ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਨਿੱਗੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਔਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਫਤਿਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਤੱਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਔਰ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਰ ਲੈ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋਨੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਨੂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਛੇਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬਸ ਮੇਰ ਪਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਜੋ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੁੱਟ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਰਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਇਆ ਬੇੜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀ ਤਰਪੇਤਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਇਹ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕੋ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਹੈ दीन दयाल पड़ोसे दीन दयाल पड़ोसे दीन दयाल परोसे थे दीन दयाल परोसे थे सब परिवार चलाया मेरे सब परिवार चलाया मेरे प्यार परोसे दीन दयाल परोसे राम जब पहुंचे ऐसे ऐसे ਹੋਜੀ ਐਸੇ ਹੈ السماء ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇੰਜ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਗਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਇਹ ਜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮਾਛੀ ਵੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ Hallelujah. ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਖਦੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਕਹੀ ਜੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੂਕ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ RAM ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਖਰੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਰਾਂ ਮਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਮੱਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਣਾ ਲਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪੜੀ ਜੋ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਕਰੀਏ ਸਾਥ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਾਸ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਗੀਤ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਰਾਗ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਥਰੂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ ਅੱਜ ਗੰਗੂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਦੋਸ਼ ਨਮਾਣੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਤੋਂ ਫੜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਗੀਤਾ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਘਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਸਟੀਟ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ बेश में मानिया जिंदा बेश में मानिया जिंदा गंगों पड़ा की लेना बेश में मानिया Len ਸਫੀ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੋ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਨੀਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਰ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਰੁਕ ਰੁਕ ਜਾਣ ਪੱਥਰ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੁਣਿਆ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਵਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਉਡਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨੀਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਰ ਜਾਣੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਰੁਕ ਰੁਕ ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਥਰੂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਬੁੱਕ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆਨ ਆਖਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅਟਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਥ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆਨ ਆਖਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅਟਲ ਸੀ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਪਿਆ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਅਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਨੀਲਾ ਗਿਆ ਖਲ ਸੀ ਨੀਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪਿਆ ਝੁਕ ਝੁਕ ਝੁਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੇ ਬਦਲਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੇ ਹੈ ਸੀਮਾਰ ਦੀ ਸੁਮਾ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਹਾਏ ਗਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਤੇ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੁਮਾ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਲੋਚ ਸੀ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਚੰਦ ਬਦਲਾਂ 'ਚ ਰੋਇਆ ਜਲੁਕ ਲੁਕ ਲੁਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਪੁਰ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਲਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਉਡਾਰੀ ਉੱਚੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਲਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮੋਤੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਖ ਦੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਦੇ ਤੂੰ ਲੰਘਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋਥ ਹੋ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਕਰਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰੀਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਫਰੀ ਜੰਜੀਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਤੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੇ ਲੋੜਦੇ ਚਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲ ਜੋੜਦੇ ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗਈ ਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਗੀਤ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਬਚਪਨ ਚ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਨੀਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੀਲਾ ਪਾਣ ਦਾ ਜਾਣੇ ਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਰੁਕ ਰੁਕ ਜਾਨ ਅਥਰੂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾ ਜਾਣੇ ਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਰੁਕ ਰੁਕ ਜਾਣ ਅਥਰੂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ पंथ का अटल सी नीले का सवाल पिया गड़ी बिचों चल सी जरा तो जाके नीला गया खल सी जरा तो जाके नीला गया खल सी करे किसे सलाम पे चुप चुप चुप एक ही हो गया एक ही हो गया एक ही हो गया एक ही हो गया बदला चुप तो बिजली चमके है सिमार दी सुमा वाल ने है ਗਈ ਜਾਂ ਦਤਾਰ ਦੀ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸੀ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸੀ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਚੰਦ ਬਦਲਾ ਚ ਰੋਇਆ ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੋਕ ਲੋਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੱਖ ਦੇ ਨੀਲਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਸਾਵੀ ਪੂਰ ਮੇਰਾ ਅੱਖ ਮੋਤੀ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾਈ ਜਾਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਏਕੀ ਜਾਣੇ ਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰੁਕ ਰੁਕ ਜਾਣ ਅਥਰੂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਫਰੀ ਜੰਜੀਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਤੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੇ ਲੋੜਦੇ ਚਿਤ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲ ਜੋੜ ਦੇ ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗਈ ਏ ਮੁੱਕ ਮੁੱਕ ਮੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਦਰਦ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉਹ ਸਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਛੀਵਾੜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਸ ਕਰੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਤਾਰਾ ਤਰੂ ਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਆ ਤੋ ਕਿੱਥੇ ਕਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਦ ਮਾਂ ਸਦ ਦਾਤਿਆ ਸਦ ਮਾਂ ਸਦ ਦਾਤਿਆ ਸਦ ਮਾਲਕਾ ਬਜਵਾਨਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕੁਡੇਰੇ ਲਾਏ ਕਿੱਥੇ ਕੁਡੇਰੇ ਲਾਏ ਕਿੱਥੇ ਕੁਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾ ਬਾਜਾ ਵਾਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੜੇ ਲਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕੜੇ ਲਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕੜੇ ਲਾਏ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਸਦਾ ਦਾਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਸਦਾ ਦਾਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਵਾਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੇ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੇ देता ভারত দেশ ਤੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਮਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਅਜਮਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੁਝਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਤ ਹੈ ਇਹ चला ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ चला ਗਿਆ ਤੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅਪਣਾਓ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਜੋ ਦਾਤਾ ਹੈ ਮੰਗਦਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੁਝਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੁਝਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੈਰੇ ਬੈਂਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਟਾ ਟੋਨੀ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਂਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਦਰ ਪੈਰਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯਤਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਆਈ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਾ ਕਰ ਕਰ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਾਸਦ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਡਾਕੀਏ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਸੋ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਧੂਣੀ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਆਦਰਯੋਗ ਨੇ ਪਰ ਰੁਚੀ ਬਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਧੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੁਮਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਨੇਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਆਓ ਸਰਹੰਦਵਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਸੋ ਹੁਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਲ ਵੀ ਸਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨਾ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਵਾਹ ਸੁੱਤੇ ਸਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਤਲੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਇਓ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਹ ਅਜੀਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ ਜੁਝਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਅਜੀਤ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੁਝਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਰਬੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੱਲੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਣਬੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਦਰਿਆਈ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲਾ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਲਗੀ ਤਰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜੇ ਸਾਧ ਜਾਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੀ ਵਫਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵੇਖ ਅੱਜ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੇਸਾ ਬਿਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨੇ ਇਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੇ ਰੁਮਾਲਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਦਸ ਸਾਰ ਬਨ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਦਸ ਸਾਰ ਬਨ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਓ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ तुम्हें गले लगा तो लूं इन केसों में कंगी कर दो मुंह दुला तो लूं इन प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं आओ मरने से पहले तुम्हें दुल्हा बना तो लूं ਉਹ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਛਲ ਤੇ ਵਲ ਨਾਲ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਚੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਾਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹੱਥ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਾਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਟੌਫੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਪਰਤ ਆਓ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਲਾਇਕ ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਏ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਿਆ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲੈ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਮਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਰਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਾਜ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਕਲਗੀ ਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਜਾਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਾਇਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਇਹ ਟਕਸਾਲਾਂ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀਰ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਵਾਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਅੰਗ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਲਵਕੜੀ ਚ ਲਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਚ ਨਾਲੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ 2 ਤੋਰੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਂ ਵਾਕਿਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਅੰਗ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਥੋੜਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਆਖਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਮਰਾ ਤੜਾ ਹਰ ਰਹਾ ਸਮਾਈ ਹਰ ਰਹਾ ਸਮਾਈ ਕਿਸੇ ਹੀ ਤੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਸੱਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੀ ਤੜਾ ਕੀਆ ਸਿਕਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਈ ਹਮਰਾ ਤੜਾ ਹਰ ਰਹਾ ਸਮਾਈ ਇਹ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਬਲਗਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਵੀ ਆ ਬਜਾਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੋਏਗੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾਤ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ कोई अपने वर्गा भेज दे तेरी कौम खिलर गई सारी कोई अपने वर्गा भेज दे तेरी कौम खिलर गई सारी सुन कलगी वाले दातिया मैं हक बन अर्ज गुजारी कोई अपने वर्गा भेज दे तेरी कौम खिलर अपने वर का भेज दे तेरी कौन खिलर गई सारी सुन कल की वाले ये सिख सारे ही तेरे ने पर तेरे नाते लड़ते ने नफरत कर दे एक दूजे ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗੂ ਅੜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗੂ ਅੜਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਹੋ पास तेरे वक्री वक्री है मर्यादा से वखरे वखरे तेरे मर्यादा दे नाते हो गए वखो वख से तेरे जिन प्रेम किए तिन ही प्रभु पायो तेरी गल ਤਪਦਿਆਂ ਪੈਣ ਚਮੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪਦਿਆਂ ਪੈਣ ਚਮੇਲੇ ਉਲਝ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਸਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਐ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਡੋਬਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਡੂੰਗਾ ਟੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਰਿਹਾਨ ਸਾਜਾ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਡੋਬਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਡੂੰਗਾ ਟੋਇਆ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਹੈ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰ God ਪਿਆਰ ਸਭ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਮੈਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖੌਰੂ ਪਾ ਰਹੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਅੱਜ ਢੋਲ ਉੱਪਰ ਢੋਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਦਰ ਤੇ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਸ ਅੱਜ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਝੋਰਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਅੱਜ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖੌਰੂ ਨਾ ਪਾਵੋ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਢੀ ਪੀੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭੀੜ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਲੂਆ ਟੋਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਗਏ ਮੇਰੇ ਹੀਰਿਓ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਓਏ ਵਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਇਦਾਂ ਪੰਥ ਦੱਸੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰੋ ਨਾ ਕਮਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਧਰੋ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਰਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਗਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੰਥ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਸ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਫੋਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸਰੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੋ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ